and mud and blood man. Number 10, Braha. Number 9, Krah. Number 8, Nela. Number 7, Kain. Number 6, Sanyar. Number 5, Yakpanyon. Number 4, jako ya, puro gazi number three Eminem number two Juan number one bonus Bournemouth yargin görünüşte